cortes. O persoal de xustiza é o peor retribuído de todo o Estado. Din que nos van a dar 300 euros mensuais e que nos negamos a firmar por esa cantidade, pero a realidade é que nos ofrecen 35 euros ao mes. Eles din que a súa oferta é de 300 euros e nos pedimos 180 euros a 3 anos que mo entende, pedimos explicacións ao pasado Benres no edificio administrativo de San Caetano e fomos expulsados por orden da xunta pola policía. Porque somos castigados con descontos salariais por baixas por enfermidade, sen que a praza desocupada sexa coberta por outra persoa. Supón un enriquecemento para a administración, que non revirte na mellora do, do servizo público discriminannos laboralmente, discriminación que non sufren nin os xuices, nin os magistrados, nin os fiscais, nin os secretarios. E desde hai 69 días os medios de información afins ao goberno autonómico e que reciben importantes subvencións só falsean a realidade deste conflicto. Todo isto repercute moi negativamente non só en nós como traballadores, senón tamén en vós como cidadáns que tedes como dereito fundamental exixir un correcto funcionamento do sistema judicial, verdadeiro servizo público de xustiza áxil e eficaz. Queremos darvos as grazas a todos pola vosa loita, polo voso esforzo e por acadar o xusto e digno. Para vós, tras unha vida de loita e tamén para as vindeiras xeracións. Tedes todo o noso apoio e forza, a vosa loita e a nosa.